バトルスタートどれにしますかねいざ勝負負けやりますねどれにしますかねいざ勝負アイコアイコルーレット いざ勝負アイコアイコルーレット勝ちいざ勝負 勝ち高速ラッシュヒントチャンスですこんにちはうういざ勝負勝ち にしますかねいざ勝負負けダーリングスマッシュいくよやりますねうえう いざ勝負アイコアイコルーレット勝ちうんうん、いざ勝負勝ち高速ラッシュ進め ノックアウトお見事しんのすけの勝利です正義は必ず勝つえははははは